dzieciaki, to ja, myszka Miki. Zapraszam, chodźcie. Ha, o mało nie zapomniałem. Żeby klub się pojawił, trzeba wypowiedzieć magiczne słowa. Akbar! Akbar!